Ja! tomten? Ni får inte ropa så högt. Tomten kommer! Jo, välkommen tomten! Får man gå in? Ja! Tack! Välkommen! Välkommen! Jag ska stänga. Jag ska stänga. God jul! God jul! God jul! Ska ni krama tanten? Ja, kom Krama! Nu ska vi se här. Nu ska vi se här. God jul! Oh här här inne. Det finns en stor bakom. Ja, här var den. Jaha. Då ska vi se. Har vi några snälla barn här inne? Ja. Där var vi ett, ja. Oj, det var inga fler. Har vi några fler? Där var en ja! Och där var en! Ni står så långt bort så jag ser inte, så jag bara. Ja, har ni varit snälla i år? Ja! Då har jag med medan kan, kan, kan någon hålla i den här? Ja. Eld. Ja, det var det. Då ska vi se. Jag kommer med lite klappar. Vattnet. Redan orkar jag inte riktigt med. Så. Nu ska vi se. Du tänker. Oj. Oj, stora paket. Ja, just det. Ja. Kan jag få någon som hjälper mig att läsa? Du, kan du läsa? Du, vad heter du? Mats? Nej. William. Oj! William. Oj! William, han bakom där, han store Kom här. Och hjälpa mig här. Vad, står det där? Vad, står det där? Ja, vad står det där? Ah, nu får du vara snäll här och läsa. God jul Felicia, älskar tomten. Ah, så har jag Felicia och det är du. God jul Felicia får man en kram. Åh, ska vi se här. Ja, just det. Han har varit snäll. Ja. Mm, det här är en bra sak. Kom igen. God jul, Adam, önskar tomten. Så var det, ja. Adam, på dig kropp. du har varit duktig, Adam. Ah. Eller vänster vidare. Vänta lite. Jo, ju det ger man till mamma och pappa. Så var det, och det är du som är Lilja. Och du, Lilja. Och du, och det. Vi öppnar inte för gott, tycker jag. Det här. Ja, det står god jul, Filip. Vad sa du? Det står god jul, Filip. Står det det? Då ska vi se här. Vad står det där? Står det det? God jul, Filip önskar pappa och mamma. Ja, det, och det är du som är Filip. God jul, Filip får den efter Ja, god jul. Ja, nu har du bråttom. Ja, det var väl det då. Ja, tack. Jag var, det var mer här. Jag var lite osäker. Här Vad står det här? God jul mig önskar William och Filip. Nej, det är alltså, så God jul Douglas önskar William och Filip. Ja, det gör det ja. Är det du det? Ja, ja det är du. God jul Douglas. Och jag hade en peska, nej en sån här som man har på ryggen. En flicklampa heter det. Nej, det är den. <laughs> Sån, tack. En ryggsäck ja. Tack. ja, där hör ni. Ler och Lisa och Mörkensberg. God jul! God jul! Douglas, vad fick ni snart då? då? Halvtid till målet själv. Ah, bra. Vad fick ni då? Nej! Mamma, jag får inte ha något Nej, nej, nej, nej, vänta. Vilket stavhoppsdräkt! Wow! Och Adam, du har ju en sån här också. Oh! Skinn! Is that right? Ja. Åh, oh, fint! Adam! Här. Happy? God jul Felicia önskar familjen Ottosson. Mm. Ja. Pappa! God jul här! Tomten! Allvarligt? Pusse? Har ni... Vadå, har tomten varit här? Ja. Nej. jag, var nere och tittade på Kalle Vista och Johanna. Här står det mamma var det. Önskar familjen Åke. Vet du vad det är? Vilken tur att Åke kom. Vill du ha? Ja, ja. Fanns det? Vad det. Här då, god Filip! Verkade han förvirrad? Önskar honom pappa! många barn har nästa på sig? Mamma, jag fick en kudde med fodral! Jättemycket gulligt! Får se. Wow, William, har du också fått något paket? Ja. Vad var det? Du får visa pappa istället. Svante, titta vad jag fick. God jul Kristin från Kristin! Åh, tack så mycket! Oh. Tack, tack, tack! Yeah, aku dapat hadiah juga. God jul William! Åh, vilken fin! Yeah! jag fick två! Ola? Ini dia, dia nggak tabaran pengen buka. Yeah, iya, finally. Wow. Oi, ya. Ter, ter. Douglas! Borta! Vad poäng! Mamma och pappa. Oj, vilka fina! Adam! Ja, han hinner ju. Vi får kolla sen. Vad? Vad är det? Vad är det? <laughs> Vi är så bonjiga! Chào ba Nè Ôi, det var lille borte Oj! Var det bra eller? Det går bättre. paket. God jul Herman, var är han? Herman, Backman! Det här är från Douglas och Anna och dem. Adam, vad säger du? Med hajen. Nej, inte sitt. Hej Douglas, Anna, William och Svante. Morfar, titta vad jag fick. Morfar, titta. Morfar. Morfar. Vad är det för någonting? En val. En val. Jajare! Här kommer Eva Simon! Oj, vad är det? God jul, William! Min första julklapp. Jag ha stora paket. Min första julklapp. Ja, julklapp. Nej, det är där var det fint paket. Det var det. Svenska Oj, oj, oj! Ja, oj, oj, En varg. Visst är det en hund? Det är en husky som vi gillar. Det är en Siberian husky. Det tog hon till Borglas. Oj! mamma Lilian Philip. Här står det Nej, det är 400, ja det är 800. Yay! god jul Filip önskar Filip och Ada. <laughs> Ya. Wow, Wow, aku dapat hadiah kedua dari mas suami. Sayang, takar. <laughs> Nu är det inga batterier. Det ser ut som bokstäver. Bara fat. Men hon... Du tycker om träfat? Trä. Ja, ah, jättefint ju. Så allt i trä gillar jag. your, gift. I give back your gift. Tomten. Oops! <laughs> Empty. <laughs> ta Yay! Sekarang waktunya untuk buka kado buat yang dewasa keluarga. Nah. precis. Oke, Anna. Det var redan förut. God jul! <laughs> Anam semua udah dapat nomor nomor Vira nomor four four, four. yay Ja, men då fick de nummer pappa. Nej, nej, nej. Det är klart sova. Men Anna förstör allting nu. Anna! Anna! Jaha, ni har delat. Ja. Oj, nu får vi paket. Nu får vi paket. Kära nån. Vi vill laxen. Vi med laxen. Ja, fick vi två paket här? Och nummer fyra. Är någon som fått sitt eget nu? Fyra. Nej, Fyra. Yay! Nummer fyra. Yay! Är det rätt nu? Yay! Öppna! Ingen fick sitt eget. Vilken tur. Öppna. Disk. Det är så att man ska ha disk på. Oj! mamma, alla går i dansen Så isen som fågelholk på fågelholk och sjunga flickornas visa grisarnas vis. Va? Grisarnas vis. Grisarna var de så. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Hej då, Yeah. sekarang preparing the dinner. Iya. Jadi semua anak itu bawa makanan sendiri-sendiri ya, terus dijadiin satu di sini, terus semuanya nyiapin juga bareng-bareng. Ini yang masak cucu, yang paling gede nih yang bikin, sama itu juga. So what is this? Gebrara is like egg. Egg. herring, and this is salmon, salmon, potatoes, and this beetroot, beetroot this beetroot and beetroot uh, uh, oh. salad. Yes, beetroot, beetroot salad. Apples, I think, onion, and, and this. Yes, uh, pate, pate. Pate. pate. <laughs> and this is traditional herring. herring. Traditional food, yeah. you can say? For midsummer, Easter, Easter, Christmas. <laughs> midsummer, Easter, Christmas, seal. Yeah. In luck, seal herring. This In luck, seal. In luck, seal. <gasps> Oh, With onion. red onion, yes. Oh, as I have seen it in the TV, I think. Oh, yes. And what then? this kind of of herring we eat in for Christmas and Easter mm. and Midsummer. Itu dia perayaan Natal di Swedia. Pokoknya tadi terakhir itu kita akhiri dengan makan malam. Makan malam itu bareng-bareng terus terus makan malamnya itu ada nyanyi-nyanyinya sambil minum. <laughs> Aku sih minumnya bukan bukan minuman keras ya, bukan alkohol, tapi pakai winter news rasanya kayak Coca-Cola gitu. Nextnya makan keju, habis makan keju lanjut lagi dengan makan kue yang lain lagi yang udah dibikin sama Mas Has satu hari sebelumnya. Terus udah dia ngobrol, jadi tadi kamera sudah aku taruh karena takut mengganggu kenyamanan, takut mengganggu kebersamaan kita. Lumayan hari ini seneng karena semua keluarganya ngumpul, karena semuanya ya ngumpul lah jadi satu terus sebenarnya patut ditiru gitu loh untuk ininya kebersamaannya karena satu hari itu kalau di sini Natal itu bener-bener khusus buat keluarga dan di rumah nggak kemana-mana dan kayak gini ini jarang gitu loh terjadi di keluargaku <laughs> sendiri ngumpul dari pagi sampai malam itu bareng-bareng bener-bener bareng-bareng dan happy juga karena untuk melupakan kesedihan yang beberapa hari ini nangis terseduh-seduh, tersengguk-sengguk <laughs> karena memikirkan negara Indonesia. Ya, intinya happy perayaan Natal di sini e, menyenangkan. Semoga di Indonesia juga walaupun berbeda itu harus saling menghargai. Kalau misalnya meyakini sesuatu itu penting, itu harus wajib meyakini sesuatu, tapi jangan menyalahkan orang lain. Jadi hidup ini akan damai. Ya nggak? Begitu sih menurut aku. Oke, kayaknya aku panjangan deh ngomongnya. <laughs> Ya udah, Terima kasih ya sudah menonton video aku hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa diambil atau ada sesuatu yang bisa dicontoh, sesuatu yang baik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like dan tombol share kalau misalnya kamu menurut kamu video ini bagus dan klik tombol dislike dua kali kalau kamu nggak suka sama video ini. Oke, okay? bye bye, hey do good Yule, Merry Christmas, selamat hari Natal, uh, auto kafir. <laughs>